शेफ बाई चांस की तरफ से दिल की गहराइयों से ईद के इस पुरमसरत मौके पे दिली ईद मुबारक तो नाजरीन जैसे कि आपको पता है पिछली गुज्त दो किस्तों में शेफ बाई चांस ने आपको बताया कि कनाडा के अंदर गाय और बकरे किस तरह ख़रीदे जाते हैं और इस किस्त में शेफ बाई चांस आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें तो जुड़े रहिए हमारे साथ तो शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए शेफ बाई चांस और उनके चंद दोस्त ठीक तीन बजे स्लॉटिन हाउस पर पहुंच गए और जैसे ही पहुंचे तो वो देखते हैं कि लोगों का जुम्मे गफ़ीर मौजूद है लोग लातादाद गाड़ियों में वहाँ जहाँ पहुँचे हैं और अपने अपने हिस्सों का लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं गोश को इतने नफीस और शाइस्ता तरीके से काट के बॉक्सेस में रखा जाता है कि अमेज़ोन वाले भी परेशान हो गए गोश्त को जैसे ही हम घर लेके आए और जैसे ही हमने बॉक्स खोले तो गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से सील टाइट पैक किया हुआ था जिसमें स्टेक थे कीमा था और न जाने क्या क्या गोश्त के टुकड़े पड़े हुए थे स्टेक देख के हमसे रहा नहीं गया और स्टेक की पन्नियाँ फाड़ी और स्टेक को फ़ौरन तवे पे लिटा दिया स्टेक के अंदर हमने रोज़मेरी अदरक और नमक मिर्च लगाया उसके बाद आप स्टेक देख सकते हैं इंतहाई लजीज और सॉफ्ट स्टेक बना और उसी रात को रेशमी कबाब सीख कबाब और तिक्का बोटी फोड़ी उसी गोश्त से जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा नहायत ही लजीज रेशमी कबाब और फिर हमने मंदी भी बना डाली मंदी खाते ही हमें उर्तुगल नज़र आ गया और याद आ गया ये देख सकते हैं नहायत ही लजीज उर्तुगल राइस और मंदी तो शेफ बाई चांस भी चाहते हैं आप भी अपने कुर्बानी के गोश्त से स्टेक पाया और रान बनाएं जो कि अपनी गोश्त से हड्डी छोड़ दे और नहारी के बगैर तो रहा नहीं जा सकता उम्मीद करता हूँ शेफ़ बाई चांस की रेसिपीज़ को फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया